bost urte egon nintzen euskaltegian, eta egun batean, bertsolari batek, gauza polit bat esan zigun. Euskara politena ikastenari dena da. Euskara dakizuna erabili.